जी हमारी शादी नहीं हो पाएगी इस साल क्या क्या क्या इस साल का कोई मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है गुड्डू तुम इन सब बातों में बिलीव करती हो पर हमारे घर वाले तो यकीन करते हैं ना मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं इसलिए रेडी हो जाओ मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ हेलो जी मुझे मिलने आ रहे मेकअप कर लेती हूँ बहुत सारा गुड्डू मैं आ गया ये लो मोमोज ओ माई गॉड और तुम सिर्फ ये मोमोज देख के खुश मत हो इसकी चटनी तुम्हें ज्यादा खुश करने वाली है हाँ यार टेस्ट और मूड सब बदल देती है ये देखो अब इसने टेस्ट और मूड के साथ साथ तुम्हारा सरनेम भी बदल दिया है मिस गुड्डू अब तुम मिसेस गुड्डू गुप्ता हो गई हो मिस पेलू गुप्ता लोग तो शादी के लड्डू खाते हैं हम शादी के मोमोज खाएंगे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा हमने इस तरह से एक होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया and kids that's how I married your चाचू